wenn alles Stricke reißen. Einfach so, wir mussten nichts beweisen. Ich trete die Pedale, für erstmal Rogen. Fahre aus dem Park, es morgen früh zurück. Zeit ist knapp, der Ziffer verfänderischt. Machst du nichts vor für immer, doch im Warten nicht. Was sagt der Rest, wann macht das Sinn? Bis war, weiß ich morgen, komm, lass dahin. Wir können das Buch sein beschreiben. Es gibt genug freie Seiten vor immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wir so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Geben alles und gehen K.O. Wir brechen auf, was sie Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und vor uns bleibt das so. Vor immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. die Augen zu, da gibt es teuer her, das Stürmer ist im Süden und wir sind das Meer. Unsere besten Fehler lass ich laminieren, pack sie in die Jeans, trag sie nach bei mir. Lass es auf auf Dach, da ist doch jemand nahe, denn die Zeit ist knapp, zusammen ab am Meer. Wir können das Boxen beschreiben, es gibt genug freie Seiten, vor immer bunteste Zeiten. Ich was für uns, wir so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnt alles und gehen K.O. Wir brechen auf, was die Leine los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Ho, ho, ho, ho. Die Welt ist klein und wir sind groß. singro Oh, oh, oh, Wurde immer jung und zeitlos Oh, oh, oh, oh. Die Welt ist klein wir leben hoch, geben alles und gehen K.O. Wir brechen auf und sind leider los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und vor uns bleibt das so, für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß.